Здесь правда жарко, или это я пришел? Э, ты кто? Пожарный? Ha ha ha ha! выжгу себе путь. пожар не остановит. Yeah!